Àjàlá màmá Àjàlá mọ́dọ̀ ọ̀fà Àjàlá alálejò àlejò ńlá Ah ah ah ee. Ah, ah, ah. Eh? bá eh? dùn kó di òye eh, kó di òye ẹni bá sùn kó tí ò wá kó tí ò wá ẹ wo fáyín bọ èkó ẹyin gangan. mo dé wẹ́rẹ́ bí ẹja alẹ́ mo dé wẹ́rẹ́ bí ẹjì ìyálẹ̀ ta bọ́rọ̀ dẹ dé kẹnu ọ̀tá mi kó pamọ́lẹ̀ pátápátá. àwọn àwọn dà. wọn à ní nọ́mbà. àwọn dà. wọn à ní nọ́mbà. ẹ sọ pé wọn ò ní logo tractor ni àwọn dà. wọn à ní logo. <laughs> bàbá ọ̀fẹ́ kò lè rà. Ah, wà mọ́tò balẹ̀ fún mi mọ́ ah, láàrin ìta gbangba fẹ́ mọ́ dójú tì mí ni ah, the grace ló jẹ ọba dọ̀bálẹ̀ fún mi mélòó ni mí mélòó lára mi ọjọ́ ọmọ ọjọ́ mélòó ni mí wo sórí mọ wo mọ mọ mọ bàyọ̀ ń o àyọ̀ǹgẹ̀ mi mọ̀ bàjẹ́ rárá bó dúró kan pé ni o ẹ̀yin eléyìí náà small boy lẹ́yìn ọmọ mélòó <laughs> ẹ wo ẹ pààyẹ tiẹ̀ dákun ẹ jẹ́ ká túnú <laughs> gbogbo àwọn àwọn ọ̀ṣọ́rí yín wọ́n ti mẹ́ńṣẹ́ ẹ ti ti ṣe gum ẹ jọ àwa tá a wà ń ta lélẹ̀ ọbẹ̀ fẹ́ dán mi wò òun rèé òun rèé eré rè ìjà rèé ẹkú kan bẹ́ẹ̀. dáadé ẹni tó lùgbàlọ̀ wá ọ̀rẹ́ tẹ̀. <laughs> ẹ̀yin náà mọ̀ pé wọ́n á fún ilé ẹ̀yọ̀ kan báyìí ó dáadáa ẹ pẹ̀lẹ́ àwọn tó wà lé ńkọ́ ẹ já wọlé. Hmm. ẹ dáadáa wọn wà àjàlá àjàlá ń tiẹ̀ ó lọ sí ó ti lọ sí town sọ wá rí àwọn kéékèèké wọn lọ sí jẹ́lé òsinmi ah. ah, ah, hmm. jẹ́lé òsinmi. jẹ́lé òsinmi bàbá sójà ó sójà. bàbá yẹn ò tí bí o bá kú kọ lọ lè lùgbà. Ah, ẹ wo tó bá yẹ pé tẹ́ ń bá ní chance ẹ mo ṣe wà yìí eh. màá delete ẹ. Ah. bàbá yẹn fẹ́ ó ná sẹ́nà bàbá sí àwa lára ńgbà tá a wà ń kékeré. torí rẹ̀ gan-an ló jẹ́ kí n mú àwọn ọmọ mi lọ síbi jẹ́lósinmi rẹ̀ nítorí ẹgbàá náà fi gbọ̀n wèrè kúrò láyà ọmọ èké Eh, mo mo fi ní kí wọn lọ lé abẹ àbọ fẹ dàn eh, wò. ẹ wo ẹ má jẹ fún yín kí ló eh, lórí. a fún ẹ jẹ. ìlànà máa ó máa fò lọ sókè. máa fún ẹ jẹ. àwọn tèmi kọ ẹ jẹ ká Abi ẹ jẹ ká wọlé àbí èmi ni màá tún máa sọ pé kẹ jẹ ká wọlé. ìyá àjàlá ah, ah. ìyá àjàlá alálejò làá bí èsè ya ẹbí títọ. ẹbí títọ ni ẹbí títọ ni. ẹbí títọ ni ẹjẹ bá a sílẹ̀kùn. ìyá àjàlá èmi ni ojú ta mí. ẹ ti fa nǹkan ṣe nígbà wo lẹ fẹ́ fi gbogbo pálapàla mú mi sílẹ̀. ọlọ́run má jẹ fi ilẹ̀. ẹ ọlọ́run ẹ ya fi ilẹ̀ o torí àfẹ́ gbogbo ní ọ. wo ṣé yọ. wọ́n mú ẹ lára àlù ẹ bí. ẹ lọ sí ilé. àdàlọ́ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú lọ́fẹ́ ṣe. ó jọ. ó ti bẹ̀rẹ̀ níyàn general market. tó máa wò ó tó rán yà lọ sọjà ó tó rán yà lọ sọjà. kò lè sẹ́ kò lè sẹ́ kẹ́sì bẹ́ẹ̀. general market tún lọ tọwọ́ bọ́lẹ̀. kò lè sẹ́ kò lè sẹ́. owó tún ti bá o. big two last card big two big two. sàmẹ́jù sàmẹ́jù sàmẹ́jù Ma jẹ́ kó pe lọ market kò lè sẹ. ó ti tọ́ ó ti tọ́ ọmọ mi ṣe ọmọ mi ṣe. I shop you àbí I no shop you. ó dòun ó dòun gbẹ̀rọ gbẹ̀sílẹ̀ gbẹ̀sílẹ̀ gbẹ̀sílẹ̀ gbẹ̀sílẹ̀ <laughs> the champion. ẹ bá wọ ọwọ́ wọn tẹ. the champion. ẹ má súnmọ́ ọdún ẹ má súnmọ́ ọdún ẹ má súnmọ́ ọdún. ẹ gbé bàbá mi rẹ. olè olè olè olè kú. tẹ́bí sọ́ọ̀tì wẹ́ẹ́ tẹ́bí kú. Let me, let me, let me declare your win. Let me declare your win. Um, eh, Karunwi. <coughs> yes. Mm, on behalf of our Abule, mm, I hereby declare you official champion of Ayo Olokman Mother eh, eh of Iluwa and this is your winning. On behalf of me and my family in general. What oh, do? No need, no need, mm, no need for speech making. You, you, you, you have to. Uh, Ah, ah, wait, ah, I'm the champion. It's, it, my spirit, please come in. <laughs> hey, eh, eh, eh, we have to form Voltron. Yes, sir. Uh, green lion. Yes, sir. Yellow lion. Yes, sir. Uh, red lion. Yes, sir. Uh, as a black lion. I have to do with blue lion. Egberin, Egberin. Egberin, Egberin. Egberin. Àwọn boys in the place. Bàbá ọ̀rá. Ilẹ̀kùn yẹn lẹ̀. Bàbá ọ̀rá. Do a little something. Bàbá ọ̀rá. Àwọn boys in the place. Bàbá ọ̀rá. Power, alright. It's, it's, it's, it's, like it's like she, she's not alright with that, this one. Yeah, <laughs> yeah, I will do my Jackson for her. <laughs> oh, yeah, Malay, Malay, Okay. Ah, my bad, bad, bad, bad. I'm the champion. Afenijin is my love. The only one who say I am the one is me, the one. So. Gentlelady ni mí kì í ṣe fáìtà o. Kenny, má tì mí lọ síbi ìjà o. You want to be starting something, you want to be starting something, you want to be starting something, you sound you know, eh, you want to, eh, you see me, eh, Eh, eh. You want to, be starting something. You want to be starting something. You want to. I don't want no scrub. Scrub is uh, the man no get love for me. See you here, see you there. See, Sikira, Adija, all of the friends on me. Ha! Abeni, lie, lie, you know, me. In this, God forbid, I, me, I, uh, it's, it's like you don't know the kind of love that I have for you. It's only you now. In fact, the love I have for you is like this Jamaica people love. One love, one love. Ah, in fact, I'll prove some. I'll prove it to you now. Close your eyes. I have a surprise for you. Close your eyes, Abeni. Uh, are you closing your eyes? Uh-huh. Are you closing your eyes? Uh-huh. Are you sure? Uh-huh. Òun rè, ìbéè ní àgbàdo, òun rè, ìbéè ní ah. Ah ah ah ah Benny, cut for me now. The Ṣebí is one love. Eh? You know it's one love, Abeni. Eh? It's one love. Wajala, I'm on errand you. You're on errand. Am I not your errand boy? Anywhere you want me to go, I go for you now. Ah, you are the errander, I am the errandist. Ah, but me, Bami not send me call is now what? You are the errander, I am the errandist. Hey, eh, your father is your, father. Is your father is your father. Àwọn àjọlá dákun jèrè. Abẹ́ni, Abẹ́ni, tí báyìí lè mú ọ, Abẹ́ni, ee, ee, Abẹ́ni. Ah, <laughs> ayiwo, ẹran yìí dùn bàjá. Ah, ah. Kí ara sọ pé ẹran ọ̀gbẹ́ ẹran ọ̀gbẹ́ yìí. This one must have been uh, the king of his kingdom ó dùn tó yẹ pé bóyá he was a warrior now he is resting in pieces. <laughs> Ah, kí ló dé tẹ ẹ bójú yẹ báyìí ṣé ẹ pé ibi fúrọ yẹn lẹ́bù ah, kí ni yẹn máa ń koro ibi ṣáàdì yẹn máa ń koro gan-an ìtàn wọn ló tiẹ̀ burú jù torí òun ló contaminate all the canned drinks tó pa àwọn èèyàn ní eh, Massachusetts nígbà kan báyìí nílùú èbó ẹ̀yin náà ṣàgbọ́ náà wà pẹ̀lú mi. n ò gbọ́n. kílọ̀ ẹ̀ wá kílẹ̀ wá ń rò. wo gbogbo tó ń sọ mm. kò tiẹ̀ bá mi. kí wọ́n ṣẹlẹ̀. wọ́n níbi náà bá kó afọ eru bojú bọ́gẹ̀dẹ̀ bá kó afọ ọmọ ẹ̀rọ pọ̀ mm-hmm. Mm-hmm. wo àbúrò rẹ̀ ń yọ mí lẹ́nu kò jẹ́ ń gbádùn. ṣé my nephew. Hmm. nephew kọ neplenty ni wo ọyin lẹ mọ bí tẹ́tí àwọn àtàrẹ́ náà náà tẹ̀ ń sọ gbogbo àwọn èbó lónìí gbogbo tẹ̀ ń sọ yìí nephew nẹ́ẹ̀kínníkà wo àbúrò bàbá rẹ lèmi jẹ́ èmi ni mo tọ́wọ́ dàgbà kí wàá lèmi wá jẹ́ sí ọ. ọ̀nkú ni ọ̀nkú ọ̀nkú kọ̀ ọ̀nkú ni ìwọ lọ ọ̀nkú ọ̀nkúlù ọ̀nkúlù rẹ̀ ń bẹ lu òyìnbó ọgbọ́n báyìí ẹ̀gbọ́n bá àbúrò bàbá rẹ̀ lèmi jẹ́ ó yí ọ báyìí. ẹ wò ó tó bá ti àjọlá ni ọmọdé ló ń ṣe o ṣe rí àwọn juvenile delinquency ni adrenaline ó máa ń lọ sókè báyìí ni àbí òye yín hmm, màá wá nǹkan tí màá ṣe sí ṣé kò jalè sá ṣé ò jalè. ta ni ó fi jọ ta ló bẹ́ẹ̀ bò lè jọ ànípatá léèyàn bí olùyàn fọ́ lójú lónìí gbọ́dọ̀ boba rẹ̀ bayi sẹ́ lóko ah, ni <laughs> hmm? ọmọ àjẹnàkú e yàrá ni tẹrin bá bí eh, eh, eh, the meaning of this withdrawal na kí lẹ gbé ẹran mi sí báyìí. o enu ẹnu Oh, ọmọ tó ń sọ mọ me and your father we are the same muyan. Eh, mo mọ eh, what i mean is this withdrawal of eh, kini ẹran là ń sọ ok ṣé ti àjàlá yẹn náà i know àjàlá is a stubborn goat i will look into it. ó jẹ́ mìíràn ìsídà mìíràn that we looking into it. Mm wájàlá ah dákun jẹ ah wo i don't like all this eh, wàtọ wàtọ eh, eh, latọ latọ eh, eh, eh, doggy ah wo if i want to drink water i go to the well ah Abi abi abi, oni and i heard it is to make person pregnant ah she want to pregnant me ni oh ah, okay. Àjàlá my worry elephant stallion. lion. <laughs> promise me you not leave me for other girls. Leave you for other girls báwo? Èyí ní ní nílùú Which other guy is Sokutuwowo like you in this uh, in our town? Ah, ah. It's me and you forever now, you know now. Mm -hmm. Promise me you not leave me like uh, uh, Jamiu leave uh, Jemila because you see big girl in B-City. That one. Uh, uh. Oh, it's me and you. Níbi ni in á kú In fact, I promise you, I will never talk to any girl when I get to her. Ah, it's like you, ah, you don't know, say it's be like me and you forget any titi line. Èwo lo ìbò irọ́? Ah, Oh, baby, mo mo mo mo Èkó ni. Ní kí ni? Ah, I have to flow now. I have to represent. Wo, it's be pé we are forever ló yẹ kó sọ. It's be bí pé nìkan kọ́ mọ̀ ń súra ṣe bó o búra níjọ́ sí pé o ò fẹ́. ló ti fa fífẹ́ nínú ìbáyìí ṣe bá ń fọ̀rọ̀ wéra wọn ni. ó ga ọ Àbẹ̀ní o tún bẹ̀rẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ni pé màá I will try and talk to my boss. Hmm? ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀sì. Eh, eh, eh, ọ̀gá mi ọ̀gá mi. ní bọ́ọ̀sì. my boss has the last say I want to see whether I can find something for him to until he can stand on his feet. Eh? Uh, eh. Go stand up with you. Uh, okay. Mm, let him find the video. Uh, eh, mm. Okay, um, eh, ọ̀tá. Um, ẹ fún mi nọ́mbà yìí. Aago mi. Um, ẹ aago yín. Aago mi. Um, zero eight zero. zero eight zero. Hmm? ẹ wọ Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. ẹ má wọlé ẹ má wọlé ẹ ẹ wò sẹ́rí ẹ gbà káàdì mi lélẹ̀ ẹ ti ń pè ẹ má ẹ má wulẹ̀ pé káàdì tèmi lélẹ̀ ẹ wò nọ́mbà yìí ẹ pè mí títí ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀. ọmọ ṣe a máa ní káàdì. Ah, ah, ah. ẹ wo ẹnkú àbí bọ̀dá mi eléyè ṣe kínní náà èmi ò ń sọmọ ṣẹ́ pa lèmi personal assistance lèmi mi ò ń ṣe ọmọ ṣẹ́ àmọ́ ìṣòro ìbábà. tọ́ ni wọ́n tọ́ ni kẹ́ni wo ọba bẹ́ẹ̀ bí ẹyẹ ọ̀kín pátá wà ní kó wọnú ilé wa kó wá wo gíláàsì kó wá wẹ̀wà ara rẹ̀ níbi gíláàsì wọ́n fẹ́ẹ́ fi pátá ni wọ́n ń tàn ni wọ́n jẹun ó tàn ọ́ pa. whatever um, èmi máa máa èmi máa máa lọ báyìí ẹ sọ fáwọn ọmọ kan wá kóṣù ní ẹ̀yìn bùtù fún mi. káwa kó iṣu iṣu ah, ah. <laughs> ẹ̀yà rẹ̀ kó ìsá àwọn ló yẹ ká máa fún yín ní sùn ewùrà kẹ́ máa jẹ kẹ́ máa lọ lè fi dín kà wo ó eh, dá owó làwa ń fẹ́ látọ̀dọ̀ yín owó. owó àwa ti fi ra iṣu pé. kò ṣòfò ẹ bá mú tu wá tẹ mú wá ó wọnú ara wọn á ah, lò pọ̀ ni. ẹ dákun ẹ má jẹ ajẹ méjìlá bá làpẹ torí ah. owó táwa náà fi ra iṣu la fẹ́ kó fún yìí ẹ ah. jẹ́ káwa máa kó iṣu Ah, ọ̀ọ́lẹ́ kó sùn délé tí ì dànù. ẹ̀ẹ́dẹ̀ kọ́kọ́ bàbá mi ìyá ìyá àti àwọn ọmọ ni o. kò sí orí tèmi bẹ́ẹ̀. ẹ ń dára o ọ̀dà bọ́ bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ sáfẹ́jọ. sáfẹ́jọ báwo save journey ni save journey wọ́n pe kinní yẹn. Ati sáfẹ́jọ àti save journey ìkànnì kan náà kí gbogbo Eh. Oda. bọ́ bá rẹ́jọ kan dúró gbàdá. Aveni, Aveni, Aveni, hein, eh? Aveni, hein, eh? Aveni, hein, eh? Aveni, eh? Aveni, Aveni, Aveni, hein, Aveni, eh, eh, hein. Eh, Aveni ná mi lówó, ó ná mi lówó, Aveni ná mi lówó. Mo ẹ̀wọ̀ olóorun òsì olóorun òsì olóorun òyà ayọ̀ táwọn òrí yọ̀ ń kéke ń bọ̀ gbèdé wọ́n tẹ ọlọ́run lọ bí wọ́n ni. tí wọ́n tún fi mú gbogbo rẹ̀ tí wọ́n ti gbogbo ẹ̀ kọ̀ gbọ́. olóorun ìyá olóorun ranù. Àjàlá Àjàlá mo máa tí mo sì fún ọ now the journey of a man start from one step sórí wò mí dáadáa èkó yá ọ ní gbé pẹ̀lú mi mọ́ this is time for you to be a man ògbà tó ti sùn ògbà tó jí ọ wá sùn ọ̀nà tètè ọ̀nà tètè sọ hmm. mo ti kó wá fún ọ. Sorry, búùtù nu ńgbà táwa wà lẹ́kọ̀ọ́ wo igbó ni gbogbo èkó igbó bush forest jọ́ngùlù ń lẹ́kọ̀ọ́ nígbà náà báyìí kò sí ni àmọ́ rọ́bọ àmọ́ rẹ́ranko kọ́rọ́kọ̀dáì gbogbo ẹ̀ lámọ́ rí mẹ́ngbà náà lọ́hùn búùtù biafra biafra biafra búùtù ńlá wa la fi ń já gbogbo èkó káàkiri tá a fi ń jágbó tá gbogbo ẹ̀ mo ti lọ gbélé e lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan tí ń bá wọn ti ọlọ́mọkú yà o ní mo ti lọ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ kọ́ má wọlé kó àkùkọ tí mo lọ́ọ́ gbé lọ kọ́ wá tètè wá gbé àkùkọ nísìn kọ́ gbé pọ́n gbàgbé rẹ̀ lẹ́ ọ̀tẹ̀ lè gbàgbé ẹ̀ lẹ̀ pọ́n gbà wọ́n rún mọ́ ọlá ọ̀ lè gbàgbé ẹ̀ lẹ̀ òní ò máa jí ọ láàárọ̀ láàárọ̀ tó bá ti kọ́ báyìí ó ti mọ̀ pé ilẹ̀ ti mọ́ ọ gbà bí iṣẹ́ lọ. sọ́ọ́rí ọgbọ́n tí mo sọ fún ọ kọ́ ọmọ bọ́ọ̀dì wo fùfú kan mo ń jẹ mo bá ti jẹ fùfú báyìí tán mọ̀tẹ̀ jẹ́ kí n jẹ́ nídàájì kí mọ rí pàkọ́ rẹ kọ́ mọ fù èkó tó yí ọ báyìí bàbá rẹ ní sọ̀rọ̀ ó mọ̀ pé wèrè ni mí tó bá kọ̀ náà ní I show you that pepper that I be ma yes yes sọpọ́ tí mo sọ fún ọ èèyàn lè nírú rẹ nílé kéèyàn tó máa jìyà orí gọlọtọ gọlọtọ báyìí èmi tó ń ṣe wàhálà see you gọlọtọ gọlọtọ like you I'm doing the the the the wàhálà stupid boy ọmọ búkú dànù dànù. Èkó la wà. Èkó la wà. Ẹ momi tútù. Ẹ momi tútù. Láskídì la wà. Láskídì la wà. Kò sí sùúrùtù. la wà. Èkó la wà. Ẹ momi tútù. Ẹ momi tútù. Láskídì la wà. Láskídì la wà. Kò sí sùúrùtù. Kò sí naija lọ́wọ́ ọtún lè ṣe bó ṣe wùwọ́ dé Canada we dey focus we dey alright ẹmu omi tútù ká tún jọ ṣàwọ́dà òmè kó mẹyọ òmè gbẹdẹ òmò agége márọkọ àpapà mo ṣe bàrí gá ìgbà fòdé mòwe kò sí surutu kò sí jà. ó ń bọ́lẹ̀. ilé la wà èkó la wà jẹ́jẹ́ la wà wà ẹ má lọ gara wa last gidi for life we dey together let's join hands so we stand forever èkó ò ní bàjẹ́ ó bàjẹ́ sí kò sí ṣòro lọ́wọ́ kàlá. notice Lágídí àwa ò yeah dà ilé wá wá wá. Let me tell you a little something about my city of Lagos, the land of talents. Why the city so gracious, the sun is rising, so the city shining. I want to me Leko with the steady grinding. Nicolo, why my fault? LOP, do you think my God? About JT opportunity, for everything is blue, flick and jayelo. Ẹ mú mi tútù. gidi la wà kò sí sùúrùtù kò sí sùúrùtù èkó la wà èkó la wà ẹ̀mú mi tútù ẹ̀mú mi tútù láti gidi la wà. For me here. Eh? Let me enter and eat something quick quick then we continue the journey. Stay here oh má lọ rìnrìn rẹ́gbẹ̀rẹ́gbẹ̀ ọ̀sán nù lẹ́kọ̀ọ́. tẹ àmàlà àmàlà láfú sixty naira <laughs> ẹ̀dọ̀ forty naira <laughs> inú ẹran forty naira roundabout forty naira pọnmọ twenty naira and then you now help me put abula we play to ewedu. <laughs> sorry sir mm. This sir we don sell in bowl here. Ah, you don sell in bowl. yes sir. Ah, so where do you sell. sir this is a five star restaurant we don sell like normal local buka. Oh, okay, okay, okay, okay, okay. Ah, know, eh, pastries and mede mede kind of restaurant. Ah, okay, okay, okay. Okay, eh, give me sausage. Give me sausage. Two sausage. Some what? Sausage, sausage, pastries, sausage. Oh, you mean Scotch egg? Is there egg inside? Yes, sir. Hey, eh, sausage, sausage, there's egg now. Ah, you me, give me two. Okay, sir, please, let me quickly arrange someone that will help you with that, sir. Mm, okay, how much? Two, right? Two. Okay. One shake. Um, that'll be 600, sir. Eh? 600? Yes, sir. For someone's egg? Yes, sir. Ah, ah. Okay, how much is boiled egg? Sir, we don't sell boiled eggs here. Ah, you, you will not sell it. Ngbate ko le ni ofan. Huh? Eggy, eggy, eggy. Ah, because he wear blanket hey àtòrí olóhùn olóhùn ṣe ah ah ah ẹ bẹ̀rù olóhùn fear God fear God ah come àwọn abúlé egg pátápínrẹ́ you buy egg five is hundred naira let's say okay because this is Lagos okay oh Lagos oh, you are carrying shoulder for us egg must not be more than fifty naira let's say two egg hundred naira you now put the blanket for the egg everything everything one forty ah gbogbo ẹ pátápínrẹ́. I say you want to make gay, you times two, it's 280. Ó parí two sausage, 280. But ah, 600, 600. Ah, ah, ah. You are, no wonder corruption will never end in this country. Ah, you are the real corruption. And you can get the hoodlum. Yes, yes. You are a bandit. You are a, bandit. You are a terrorist. Ah, get out there. Ah, sunshake, sunshake. Well, I'm not, I'm not, I'm not interested in your pastries again. Who live won't be an orphan? Sir, you're making noise. You're a terrorist. Ah! ó lè ọ̀fọ̀n ẹ̀kẹ́ blẹ́rì fún mi ó lè ní gbogbo yín. rádaràdà dédérédé. thank you sir. ẹ̀kẹ́ kẹ́kọ́ sí kẹ́kọ́ rádaràdà yín dànù ẹ̀kẹ́ kẹ́kẹ́ blẹ́rì fún mi ó wá gbé bọ̀m̀bì fún gbogbo yín ó fún wa kẹ́ ah lóde on what. ìgbẹ̀yìn adùn. aṣíwájú la jẹ́ yourself. back to that local place. Lábúlé tí kò sí gòbé, láìfù sí ń pupa, àkàrà gbígbóná pẹ̀lú ẹ̀kọ́, èkuru pẹ̀lú ẹmu, afẹ́fẹ́ tó ju. Èsì lọ, ayé ọ̀làjú dé, gbogbo wa wèkó, everybody local, but à ń díbọ́n, a wà nígboro day hustle and bustle stress every traffic ìfẹ́ pa wá ọmọ sí gobe twelve hours bí ẹ tó mọ̀wé ìkòròdú wákàtí mẹ́jọ orí ti pa àtàtìfọ́ kí n tó rìtáyà mo ti yọ ike take me back to that place. kọ́kọ́kọ́kọ́. I'm, calling, I'm calling. Call! I'm calling him already. Just come to Lagos, cross anyhow. Yes, yes, hello. Wo, Àjọkẹ́, mo ń bínú sí ẹ o. Àbọ̀dá ah, eh, ah, rárá sà. Put it on loudspeaker, loudspeaker, let me hear. Ah, Ajala. Ajala travel all over the world. Báwo ni nǹkan? ẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀. rárá sà rárá sà. àwo ẹ má sọ fún mi pé dádì ti kú o torí tí wọ́n bá kú ní ọ̀nì sóòní o kò sówó kankan lápò báyìí o kí bàbá tèkè yìí sí o. kélé gbé mi ni sà. kélé gbé ẹ iye tí kélé bá gbé ẹ kó òun kó òun kúwọ̀ náà gbé kélé ṣèbéèrè tẹjọ́ máa ń ṣe láàrin ara yín ni kò sí wàhálà. Ogun mẹ́ran Ogun mẹ́ran. Okun wo ẹran ẹran ẹran màálù ni àbí ẹran ewúrẹ́. Ah, wo sọ̀rọ̀ gidi jáde kí o kò jẹ́ kò jẹ́ kèmi torí wo bátìrì ò ní pẹ́ kú ní ìsìn ọmọ pé kò sí bátìrì nínú fóònù mi power bank mo fi ń manage ẹ̀ power bank náà òun náà ti fẹ́ kú báyìí ṣe sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kíákíá kí n gbọ́. àwọn ìṣègbèsè káì káì àwọn káì náà mú mi. àwọn káì kẹ̀ irú rubbish wo lélẹ̀ nonsense ni ẹ̀ jurisdiction wọn ò dé village náà èkó nìkan ni jurisdiction wọn wà kí ló ń ṣẹlẹ̀. inú eh, èkó náà mo wá èkó bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe wá sẹ́kọ̀ọ́ náà ni. èkó kẹ̀ ó wá sẹ́kọ̀ọ́ ìgbà wo ló dẹ́kọ̀ọ́ ta ló mú ẹ wá kí ló wá ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ta ló ní kó wá sẹ́kọ̀ọ́ àṣebí mo sọ fún dádì ẹ wípé wọ́n ní sùúrù kó fún mi ní time díẹ̀. Yeah wípé màá wá gbà màá wá bí màá ṣe bí màá ṣe sọ̀tì out tí màá wá mú ẹ sí láti kinní fúnra mi níbo lẹ wá wà báyìí inú gbólẹ̀ bá wà ọ̀dẹ̀ burúkú àbí àbí football field àbí sinimá ọ́fíìsì wọn náà lẹ máa wà of course níbo ni ní ọ́fíìsì wọn náà. ẹ ọ́fíìsì wọn ní Ìkẹjà ni ọ́fíìsì wọn wọ́n ti tẹ̀lé mọ́lé báyìí. Ìkẹjà. aha ok ẹ èló wá ní bẹ́ẹ̀lì báyìí. fifteen thousand. fifteen thousand. bẹ́ẹ̀ni. pàtẹ́wọ́ fúnra ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra ẹ o ṣe ẹ sórí ohun tó ṣẹlẹ̀ ń sìn ni pé sọ fún ọ kò ní kán bá ẹ wá ẹ ní kán bá mi ṣàánú ẹ kí wọ́n bá mi ra oògùn ẹ̀fọn bíi kọ́ẹ̀lì kankan hm? kò tẹ́ni sílẹ̀ síbẹ̀ torí ah ibi tí situation dé yìí ó dàbí pé wàá pẹ́ bọ́mọ pẹ́ tí pẹ́ ni o bó ṣe wà yìí kò sí owó kankan lọ́wọ́ tèmi torí nígbà mo wá sóko ìwọ̀nba owó tí mo rí régè lórí epo òun náà ni mo kó fún dádì mo ṣe wà yìí kò sí kọ́ sáṣára sísírí kò sí níbẹ̀ jẹ́ ń sọ nǹkan kan mọ́ ẹ àbúrò mi tòótọ́ asálàáfíà ló wà gẹ́gẹ́ bí èmi náà ṣe wà lónìí yìí pàtàkì ọ̀rọ̀ mi sí ọ ni pé èmi ò lówó sọ yẹ mo fẹ́ràn ẹ gan-an ṣùgbọ́n káyé fẹ́ràn rẹ ju èmi lọ ṣé o gbọ́ máa so máa. gbòòrò òde. <laughs> ọ̀gá rẹ̀ báwo ni o. adúpẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ mi ni mò ń bá sọ̀rọ̀ ní. Oh, oh ok ok ẹ kí ló ń sọ pa epo ní ipò yẹn ń lọlẹ̀ fast àbí báwo ni. bóyá sọ̀rọ̀ sókè tó dẹ̀ di eh. dẹ́fàdán báyọ̀ ni. Eh, eh, náà ni mo sọ pé bóyá nítorí àwọn bọ́ọ̀lù yẹn tí wọ́n máa ń ta epo fún wa bóyá wọn ò fi táǹkì petrol tank bóyá wọn ṣe air tank ni wọ́n ń fill fún wa àti pé oh, oh, ac tó wà níbẹ̀ yẹn ó tún máa ń jẹpo ac yẹn nítorí wọn kó máa ń tutù dáadáa ó dàbí pé ó máa ń jẹpo. it's okay it's okay don't worry màá kọ́ ẹ lóhùn sí this time around make sure pé you fill the tank properly. I don't want this idea of you winding down my windows when I'm, you know, riding with you. Gbogbo àwọn dust kí mi like it? You understand what I'm saying? Ó ti yé mi. Mi ò mọ allergic gbogbo àwọn dust yẹn. Ó ti yé mi. AC mi constantly ni. Okay? Bẹ́ẹ̀ni sà. All right. Eh. Mi fẹ́ gbogbo pé kò sí kò sí kankan yẹn mọ́. Ah say, ah, Ṣé free tank mẹ́ta lẹ fẹ́ ká ṣe nítorí eléyìí ju kíní ẹyọ kan lọ? Eh, ṣé tó bá ti rà tán eh. tó bá dẹ̀ ti gbé mi dọ́fíìsì eh. àwa lọ sí káì àwa lọ rescue àkúrò ẹ̀ ń bẹ̀. Hmm. ọ̀gá gbọ́ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ sà ah, ọ̀gá ká mi yéé ah, ọ̀gá ká mi ẹ lọ sí. Eh. gbogbo ẹ̀ náà ló ń ṣe mí fóònù bátìrì fóònù tá a bá fi báwá bàǹkì sí kò ní í ṣe tán láà sàánú èèyàn báyìí hmm. ẹ jáde bẹ́ẹ̀ tí o ká tó kúrò kí wọ́n má mímì náà. <laughs> àjàlá arẹ́kẹ́jọbì arígbàgbowó. bẹ́ẹ̀ ni sa. sà arẹ́kẹ́jọbì eh. arígbàgbowó àjàlá aka triple a aka elephant stallion. aka one man military èmi náà ni sa <laughs> bẹ́ẹ̀ni. you're welcome you're welcome Cabo. yes sir. Uh, well you have to realize that uh, you're now in Lagos it's not like where you're coming from so you have to be very very careful henceforth. Yes, yes sir yes sir. Huh? yes sir. Yeah, your brother here has told me everything okay. Yes, sir. So I will tell him everything too. <laughs> okay, that's good. This is Lagos, <laughs> Abi. yeah, all the same, we will get you very busy here. Hmm? Until you're properly settled here. Okay? Uh, by the way, do you have any skills? Skills? Ah, ah I'm, I'm killing plenty. Oh. Ah, mo ń gay. ṣége. Ah, ẹ tó bẹ́jẹ́. Ah, olúbe. Ẹ mọ́. Ah, kò sẹ́ran tí kì í pa èèyàn nìkan ní ipa. Sir? Hello? Sir? What can you do? What can you ah, do? Oh, do, oh, do. Oh, oh, ah, eh, sir. Uh, any work, sir. Any work, sir. Any work, sir. Ah. Any work. Like, like what? Ah, mo ń kọ́ ibì gan sa o ah máa ń mọ ebè gan like two hundred eh, ebè per day mo dẹ̀ ń gbìn ẹ̀gẹ́ gan ni mo dẹ̀ tún ń sin ẹran mo ń sin bí adìyẹ ehoro àti òbúkọ àwọn òbúkọ yẹn gan gan gan gan àwọn ah, mọ̀ mi mo dẹ̀ mọ̀ wọ́n my my my goat know me and know the ah àwọn kan máa ń fẹ́ fẹ́ fẹ́ àwọn stubborn ìbọn eh, èmi gan stubborn náà wọ́n máa gbé wá báyìí máa ń dá padà fún wọn ni bẹ́ẹ̀ mo dá padà fún wọn ni bẹ́ẹ̀ àjọ ń fúnra wa ni àjọ ń fúnra wa yes sir bẹ́ẹ̀ ni that that sounds like uh, good animal husbandry if you ask me. <laughs> rárá sa ah, no sa husband in buying a mi ṣe nǹkan kan along o ọlọ́run ò ní ah God forbid. Hmm. Ah, rárá sa. I mean uh, animal farm you know. Eh, ah, gbogbo ẹ̀ náà ni mo ń ṣe gbogbo ẹ̀ mo ń ṣe eh, àgbàdo farm cassava farm àti animal farm náà. Ajala, uh, you see, well, Animal Farm is actually a book uh, depicting the political class and the power play in it. Oh, you're going to count school now. You ah. must have read it. Ah, mo kà gan sa. Ah, mo kà yeye si. Ah, mo kà, mo kà, mo kà. Yes, uh, he, he read it. Okay well, good, good. In that case, who, who is actually is your favorite uh, uh character in the play? You know, I mean, ah. who is your favorite player? <laughs> Rashidi Yekini ni sir. Ah, Ọlọ́run fọ̀run kẹ́wọ̀n. USA ninety four, Are you alright? Rashidi Yekini ṣé ó máa ń gbá bọ́ọ̀lù lórí pépà ni? Ṣebí ah, Oh, sorry, òbúkọ dúdú ni sir. Hmm. Ah, but I thought it was the pigs ló jẹ́ bí olórí wọn nínú Eh, actually sir ṣe rí àwọn ẹlẹ́dẹ̀ yẹn àwọn máa ń gbá superior position eh? but eh, àwọn òbúkọ yẹn wọ́n stubborn gan so àwọn máa ń gbá lower ruler Uh, so, uh, oh, uh, bẹ́ẹ̀ ni sá. okay what about the dogs. ṣẹ̀rí àwọn dọ́ọ̀gì yẹn àwọn òbúkọ yẹn àti àwọn ẹlẹ́dẹ̀ yẹn wọ́n wá wọ́n ṣáà gang up wọ́n parapọ̀ ṣá wọ́n ṣáà wọ́n ṣáà ṣe bákan bákan títí àwọn eh, dọ́ọ̀gì yẹn wọ́n fẹ́ wọ́n sá fẹ́mi ara wọn wọ́n ṣá wọ́n ṣá ṣá wọ́n ṣá kúrò fáàmù yẹn bẹ́ẹ̀ ni sà. Ah. Oh, all the same, it's okay. It's actually a nice analogy, you know, but you protected well. Moride, I like your brother. Uh, eh, he's, eh, he's a very, very intelligent boy. Uh, yeah, yeah, I, I want to bring him up. We, we brought him up. <laughs> Uh, all the same. Um, eh, àwọn kì í sin senior senior ń bí ah. Eh? senior sir. okay but all the same you will be able to uh, clean the garden mm, wash the cars and ah, eh? need the time i my for any you know something small ah. just to <laughs> I told you now. Maybe I told you that your guy is a nice man. I did it, I did it, I did it, did it. By the way, have you seen your quarters? Ah, quarter? Eh, yes, sir. Ah, ibi tí mo okay. iná ti wà òkè kọ́tà ibi tá ti ń sùn kò tó kọ́tà tí mò rí yìí yàrá tí gbogbo abí márùn-ún sùn kò tó kọ́tà ilé ilé ìkọjá kọ́tà. well it it it it's okay it's okay hmm? uh, ṣé o ti jẹun. ah n ti jẹun sir. Ah. ó ṣẹ̀dé náà ni ó ṣẹ̀dé jẹun. Uh, well i believe you are in good hands it will give you a good treat. Um, let's see. Uh, uh okay. Uh, number. Eh. bá mi fún ní good treat ṣé kó. ok make yourself at home náà ilé ilé o ok. ọ̀ya bẹ̀rù bẹ̀rù bẹ̀rù bẹ̀rù <laughs> ìta ìta máa lọ táǹtì ẹ̀ <laughs> ẹ̀ no no no no no àbúrò ni come on come on. <laughs> Okay. ṣe ọ̀gá. ọ̀ya oh, <coughs> uh, <coughs> yes. Mm. hello, darling. <laughs> oh, no, no, no, no, everything's all right. I just said, let me check on you. Have you gone done your shoppings? And how are the kids? Oh, they're okay. Oh, that's good, that's good. So when are you coming back? Oh, hola. Oh, that's good, that's good. All right. Uh, I will expecting you. <laughs> all right, take it easy, darling. All right, ciao, ciao. Mm. <laughs> Love you. Mm. hello ẹ̀gbọ́n <laughs> ẹ ẹ má wọlé ẹ fọkàn balẹ̀ he has learnt his lesson Una, náà ó ti ó ti dé kò ní í ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ <laughs> wọn bí da ọ̀dà ok ìwọ́n tó tọ́ ok bàbá ẹ̀ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ má jẹ́ kí kinní ọyọ torí kò gbọ́dọ̀ yọ o kò gbọ́dọ̀ yọ o. ẹ mẹ́ta ni sà bẹ́ẹ̀ni sà àwọn ò bá mi ẹ̀yin ṣe visiting you kọ́ lẹ́ sọ ẹ sọ come and visiting day hmm. n ti gbọ́ sà hmm, n ti gbọ́ sà ẹ ṣe. so ìyẹn náà ìyẹn náà wà ní. so um, hello uh-huh. um, it's okay it's okay ẹ má wulẹ̀ jájẹ credit mọ́ ẹ̀yin wò it's because my oga like you know, he's a perfect gentleman if it had to be another person he would have deported that person back to the village ah. so here he's a very nice man so behave yourself Oh. Ah Eh? Ah. Behavior don't let him be angry with you. Má jẹ́ kó ah. bínú sí ẹ o. Rárá sá. Tó bá bínú sí ẹ, ó máa sọ ẹnu sójú ah, àwọn kìnìún. Nǹkan lè ṣe ah, àṣemáṣe. Oh, ok na. Pé kò sẹ́gbọ̀rọ̀ ìlú lè burúkú gan ni o. Èmi gan máa behave ma sọ ẹ má wọrí. Máa behave ma sọ ẹ. Ìlú ti gbọ́rọ̀ ti dàrú o. Bẹ́ẹ̀ni sá. Bẹ́ẹ̀ni sá. Ok now so uh, I want to quickly uh, see my somebody sir don't let me tell you. <laughs> you know uh, but when I come back I will show you how to wash car, mm. how to arrange the garden, how to crow, cut the grass, and everything. And then you just everything will be going. yes, sir. Yes. <laughs> So, my dear, ó dàbọ̀, pẹ̀lẹ́. <coughs> Kí ló ṣẹlẹ̀ ṣẹlẹ̀? Ṣé nǹkan há ẹ lọ́fun ni? mọ tó ń ṣe. <laughs> àdàgbà ń gbògèdè ó rò bẹ́ẹ̀ ni ò gbọ́ hmm. gbọ́ <laughs> ẹ̀yà gbọ́ you see I am a responsible person. bẹ́ẹ̀ni ah èmi gan mọ̀ yín bẹ́ẹ̀. when ah. somebody give me money to keep I will not embezzle it I am not an embezzler. Ah, èmi náà mọ̀ yín bẹ́ẹ̀. I am not ah, part of the or I am not part of the. à ń jalè lágbólé wa that we go and uh-uh, uh, uh, destroy not like money that. and uh, uh, take your money and let's go back also. So, uh, oh, uh, sorry. Uh, okay now. Uh, and then um, uh, kitchen is eh. here. The kitchen. Oh! Gbàsíbẹ̀! Gbà! one one sorry one zero nìyẹn o ti gbá mi <laughs> mm-hmm. okay i don't worry enter the kitchen eat whatever you want to eat. Then after that, your room is here. Ẹ jáde ló bíà. Pẹ̀lẹ́ Màdìá. Ẹ sà. Má jà o. Ẹ ṣeun. Wá wá wá wá wá wá wá wá súnmọ́ bí. Èwo lélẹ̀? Ó ẹ à. Ìṣògo sórí mi. À ah, bó ṣe ń lọ ń gbèrò nísìnyí ẹ̀. Eh. À ah, ah. òun ni eégún alápàṣẹ báyìí. À OPP ni eh, Naughty by Nature. Eh? Hip hop ni OPP. Ta ló sọ pé kò pọ̀ pẹ́? òbíbí ó pọ̀ káàrún òbíjì ó pọ̀ gan-an ìrora nínú mo lọ́tò àníṣe mo lọ́tò àwọn ọmọ kan láti Sokoto. àwọn ẹlẹ́rẹ̀ ò mọ orin èwo ni if you know the song sing it. chorus la máa ń mọ̀ chorus la máa ń mọ̀ gbogbo ètò pé. ẹ ta ló sọ pé kò pọ̀ kẹ́ ah! ẹ òbíbí ó pọ̀ ká ẹ òbíjì ó pọ̀ gan ẹ òbíjì ẹ àwọn ọmọ ajínà mọ́tò ẹ. Ajina eh, eh, eh àwọn mi sokosoko ẹ eh, ẹ ẹ ẹ òfìfì yóò pàpà obi òfìsì yóò pọ̀ gan obi òfìsì ẹ ẹ ó ṣe ẹ à mo dé o àjàláwọ̀lú ah, àjàláwọ̀lú o but that do quick now. only you just dey you just dey collect collect collect eh? and everything wey dey collect now if you no pass six hundred naira ẹ ṣáà ṣe kíá hope you have comot your card o oh, because that's uh, that's how you people do any. oga use machine Brother, uh, I don't forget uh, the pin. If you help me. Your pin is your number. I don't have pin. Or you call the people that sent you. Call them before the machine chop your card. Brother, eh? Uh, Eh, I don't forget the pin code. Yung. Mm. Uh-huh. Three, 3310. Ah. Oh, eh, if you don't tell me before, but it's okay, former Nokia. I, I, I for remember like that now. Ah. Eh, 3310, Abi. Okay, 3310. brother is saying he's not going no. Eh? Eh, one brother dey here dey help me before. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. you have changed the card. Brother, you have changed the card. Yeah, yeah, yeah, yeah. This is not the card. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tell me, baby. Brother, you have changed the card, oh. You have changed the card. Ah, ah ah ah the man don go the man don go brother bọ̀dá mi ah tèmi bá mi yé yé yé ó gbé mi mọ́ra lẹ́kọ̀ọ́ ó gbé mi mọ́ra lẹ́kọ̀ọ́ yé àjàlá tèmi bá mi yé yé yé yé brother. go to your bank o go to your bank o. Eh, let me go and block it out your bank. Shebi I dey tell you that time that uh, me I, I I I no use to all this uh, eh, ATM something. It will not better for you. Oh. Ah, èpè wo mo fẹ́ ṣe fún mọ̀ yìí nìsín èpè wo. Ah, Àjàlá. Àjàlá. Mo ti ń lọ ọkọ̀ mọ́tò yẹn. Mo ti ń lọ ọkọ̀. Yọ kó o rẹ̀ mọ́tò ẹ̀ ojú oorun ló ti fẹ́ fọ̀ òǹgbà tó sùn ó pé ó yẹ kó o mú eléyìí kúrò òǹgbà tó jẹun tán àbí o tún fẹ́ máa fi síbi jẹun lójú àlà. raza raza rẹba wà á lọ bá ń gba owó wá ní atm tó yẹ mo sọ nọ́mbà fún un láti yìnyín tó ọ wà á lọ gba owó yẹn wá tó yẹ so ti yẹn sìn eh, eh, wà á ti sáré ṣe jẹ. o máa lọ sí atm báyìí. ẹ eh, o níbi atm wọ́n bá báwọn èèyàn ń bẹ̀ ó tò ní o èyí kò kọjá ìjọlẹ̀ wọn kọjá báyìí náà orí ẹ pé torí tí wọ́n bá ti tò báyìí nìsín bá jẹ́ pé èèyàn mẹ́wàá lọ́wọ́ àwọn wájú ẹ̀ wọ́n náà ọ̀rọ̀ ra tò báyìí tó fi kàn tó fi kàn ọ̀ wá gba owó yẹn tó ti yẹ nìsín sórí wọ́n bá ti wo ojú yìí sórí ibi tí wọ́n fi arò sí ibẹ̀ ni wàá fi sínú kínní. wọ́n á gba owó wọ́n kọ́kọ́ dó kínní àti kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ àná kò yọ owó wàá dẹ̀ wàá kó sápò wàá dẹ̀ wàá kó fèmí ọ̀yà pa síká síká síká síká. bẹ́sẹ̀ tí mo ń ṣe yẹn náà ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀ mọ̀ eh, ṣe eléyìí tèmi ti rí lójú àlá yìí o hmm. tìǹtìǹ wá kó bára mi lójú ayé. Eh, ẹ̀yin náà ni kẹ́ lọ́ọ́ máa sí atm yẹn èmi àti atm àtàn èló tiẹ̀ lẹ́fẹ́ gbà náà. Ah, owó kékeré náà ni. kò lè ju eight hundred naira láàbí. Eh, ah, eh, ah, ẹ má ṣe yẹ kọjá èmi ni gba eight hundred naira ó fẹ́ two thousand mo fẹ́ gbà àbí wèrè lọ́mọ yìí iṣẹ́ ti rọ́ọ́ ní ayájálá. ó ní ọmọ yóò máa pè ọmọ yóò kò àjàlá yóò já sí nǹkan kan rárá ó kọ ọmọ ló rọ ọmọ àjàlá jàlá ọpọlọ ẹ ti rí jálajàla ẹ rárá gbogbo ẹ ti dà kọ mọ. ọ̀daràn ta mo jẹ́ ń gbèsè ta mo jẹ́ gbèsè. gbèsè ni kọ́kọ́ lẹ jẹ o ẹ ti jẹ ẹ̀bùn ọmọ pẹ̀lú. ọ̀pọ̀lọpọ̀ síbẹ̀ my friend. jẹ́ kí n sọ fún yín ṣe rí ọmọ yín alápá má ṣiṣẹ́. O ti fi o ti fi oyún dé ọmọ tèmi mọ́lẹ̀ o ṣé ń gbádùn mi ẹ̀ ń gbọ́ mi ṣẹ́rí tí ẹ bá fẹ́ kí èṣù kó da yín láàmú kéṣù kó ṣe yín ní kíákíá sìn gbogbo ẹrù ìyàwó ó yá ẹ wá kó ṣé ń gbọ́ mi. ẹ ní sùúrù jẹ́ ká wọnú ilé ká lọ sọ ọ̀rọ̀ ìta mọ́jà sọ ń lé ọ̀lọ́ onímọ̀jà sọ ń ta. kémi báyìí wọnú ilé ẹrù mo ráyè wọ́nrọ̀wọ́nrọ̀ ẹ̀ ṣẹ́rí nǹkan tó kan èmi àti ẹ̀yin sìn òun ní ọ̀rọ̀ iṣu àtẹ̀pọ̀ ṣe rí àwọn ẹrù ìyàwó ẹ ẹ má jẹ́ kó pẹ́ o ẹ má jẹ́ kó pẹ́ ẹ ń gbádùn mi tó báyìí ẹ ń gbọ́ ọ̀túnba ẹ gbọ́. mo gbọ́ mo gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ yé mi ẹ bá jẹ́ ká sọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni bó ti mọ̀jọ́ mọ̀jọ́ ó dìjà báyìí. ẹ jẹ ẹ ọ̀túnba ọ̀túnba mi mo máa ń gbé ọmọ ni ọ̀túnba ẹ akànwí náà ni ọmọ ọ ìsọmọ èké àjàlá náà sì ìsọmọ èké ẹ̀yin méjèèjì bàbá ní ká wò ká tún wò dáadáa ẹ wò ti wà yìí ó yẹ kẹ́ ti bíbí méjì fúnra yín àmọ́ bọ́lọ̀ ti wò fara ẹ ilé lọ wà á tọ́jú ẹ tó gbọ́ náà ti ń bínú gbogbo ya wọlé lọ wọlé lọ ọmọ ẹni òní burúkú kùn ọmọ mi sàdé mi mo bí wọlé ah, ah. ah, wo bó bá rẹ ó kàn ni your body will ó máa balẹ̀ ń bò bá yá no worry and tell this from from experience Uh, so um, Ajala. Remember how I told you that uh, kì í ṣoko. Hmm, Bẹ́ẹ̀ni sir. This is Lagos. Bẹ́ẹ̀ni bọ̀dá mi. Mm-hmm. And uh, for you to survive in this uh, Lagos, you must be able to communicate in English. And I'm very happy. Mo rí pé òun try díẹ̀ díẹ̀. Gbogbo akitiyan yín lórí mi náà ni. Eh. kì í ṣe èmi náà mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan i appreciate all your efforts. for it bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe ń bọ̀ dáa àìdúpẹ́ ara ẹni àìdúpẹ́ ara ẹni kí la wà fúnra wa sí sáfẹ́ máa kó àfẹ́ máa síra wa jẹ bí ẹran èyí tó tiẹ̀ mọ́ mi nú jù ní gbogbo àwọn òkèlè oríṣiríṣi dẹ̀ ń jẹ́ kó kàn mí especially àwọn pastries wọn yẹn àwọn bíi sunch egg meat pie donut eh, eh, kìnnìkan kankan spaghetti bangladesh macaroni kinní kan something something fried rice then àwọn small shops bíi eh, ìgbín aláta eh, makosa spring rolls. mo ti mọ̀ pé ìgbín aláta yẹn ló máa ló máa eh, láìpẹ́ jù. àti fruit juice àbọ̀dá ah, mi mo so èso kan lánàá ah, olúwa o. àjàlá. sẹ́ẹ̀rì small shop tí mo jẹ́ láàárọ̀ yìí ah, ó ti débẹ̀ o alẹ́ yóò ní ṣe é kó in fact tomorrow will be higher. hello hello hello let me tell you something àjàlá àjàlá let me tell you something Ah, sì lábúlé mọ́ o this is Lagos so you cannot be polluting uh, you cannot be causing air pollution every time all over the place let me tell you so yeah, air pollution náà ń pe kinní yẹn yeah and let me also remind you madam is coming tomorrow má lọ bójú mi jẹ́ o má bójú mi jẹ́ o she is coming tomorrow and therefore you have to be on your best behaviour. so ti yẹ ẹ sìn. as a matter of fact hmm. pẹ̀lú gbogbo pálapàla ẹ̀ you are banned from getting to the kitchen Ma wọ kitchen mọ́ o má wọ kitchen mọ́ o má wọ kitchen mọ́ o. mo ti gbọ́ i will behave myself. kàn ní kí n pẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ ká fọ̀rọ̀ jomi tó rọ̀ ọ̀rọ̀ So tó ṣiyẹ́ ń sìn. bọ̀dá Ah, etiquette. kẹ́. bọ̀dá mi. ajala. bọ̀dá mi. ṣé sọ́kàwé ni ní àbínú ẹ̀ lẹ́mi tẹ inú ẹ ti bu inú ẹ ti bu pátápátá. Ah, ah. You see, you cannot just come to Lagos and be polluting and be causing air pollution. In fact, this is ah, eh, this boy ó fẹ́ borúkọ ó fẹ́ bà ojú mi jẹ́ lọ́dọ̀ madam. No, let me tell you, from today on, you are banned from the main house. Ah, ah. <laughs> kí ló dé ah, ta la sẹ̀ etiquette. etiquette etiquette kí ló kàn mí kan etiquette ṣé wọ́n wà ń bá yín fo bàálù ni àbí mo bá yín lọ sí airport etiquette etiquette Ah. etiquette kọ́ Nigeria Airways ni bí ọ̀rọ̀ Gbẹ́ngà Adébóyè èmi ni mo bì mo dẹ̀ sì máa yàgbẹ́ kò sí ní tí ó ṣẹlẹ̀ kí ló dé. Mm. ah, eh. Ah, dama ni. Eh, eh, eh, Àjàlá. Ah. Ah. Kíni bu aya o. Eh, o Ah. Ah. Àbí wọ́n tan si ni. o. Ah. Kíni ìburú o. Ah, o ma lè pààyàn tó tọ́. Ọ̀dà mi ò tọ́nà gbọ́n tọ́nà sọ o. Eh, ṣùgbọ́n eh, àádọ́gbọ́n sí ni jàre náà gbé small shop tí mo jẹ́ yẹn ni ó ti bàjẹ́ fi kankan tẹ̀ nísìn kó lè kó lè dilute gbogbo ẹ̀ bá ti fi eléyìí nísìn yóò mú gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn hmm, kò sí nǹkan kan hmm, hmm. ah omi èké à omi èké à eh, olúwa. oh, you? into Okuyu Enye Mbakuro Me ale dojulo Your wedding ring you the blingy blingy blingy blingy If in this world There's only you I mean in my world It only you You are only you Ajala ah, ah, ah, ah, ah. Now wow eh this dream you dey dream eh that girl wey you dey kiss for this kind dream wey you dey dream like this eh? she must be a special girl. which girl i'm dreaming about my dog Mongopela, pella which girl. dog so you dey kiss a eh, dog uh, for dream or what. Mm. forget that one jare. Ah. Ajala see me, I just tell you, uh, this is Lagos. So, oh, eh? All this one where you they do, this one Mongo Park or what you one thing. Even the girl that you are trying to kill yourself on, you, you package it, dream in everything. She should be the seventh wife of the ballet in your village. So mm. you're... Mm, uh, Abeni me. Kojo. Ah. It can never be Abeni. Because Abeni is actually the daughter of the seventh wife of the ballet. Uh, uh, maybe the wife of the Otumba or whatsoever. Ọ̀gbẹ́ni Jọ́rẹ́ o, ah, máa kó yín àbẹ̀ní mi kéré Ah, what's all that? Ajara, ah. this is Lagos, just wake up. All this one wey you dey eh, do this one, you suppose don't Leave Abeni, leave Abeni out of it. Uh, come, I want to even ask you something. This guy uh, that come to sell you recharge card, uh, Simbi, Simbi. Oh, Simbi the SIM card. Uh, how fun, Huh? ah sim be the sim card mm. Eh. na you dey talk about like this ah, ah. that girl no be small girl o ah, mm. forget o look me as i dey here so eh i'm the biggest boy for this whole area i no reach I no reach who dey follow Simbi dey talk say I wan toast am. Na you eh. wan come do the same. Well, Forget okay, okay, okay, okay. What do I need to suppress her? Ah, uh, Simbi is a big girl o. Uh, you need car, uh, you need money, uh, you need house. Ọkọ rẹ̀. You need. Ọkọ rẹ̀. Ilé rẹ̀. Ajala. Owó ń bẹ lápò mi. No try am. My hand no dey. Oga if oga catch you, don try it o. Oh. It's just sometimes these women dey just like uh, eh, hey, uh, hey. Eh, eh. abracadabra. Just, you just support me. Ah, I'll settle you now already. I'll settle you. Hey, you settle me. you find me something. Anytime we should come. Eh, anytime wey she come. I can hear knock on the gate. Yeah, uh, she, eh, she normally comes to sell the charge card for me. Uh, oh, eh, to me first now. No, no, no, kọ́kọ́ say no, no. Uh, uh, you will sell to me o. I will do you well. Let me open uh, the gate. Let me oh, open the gate. See, you now stand hey, so, so, I will help you. Mm. Eh? Mm. Mm. Ọjà well. I bring the usual. Why they call me Judas now? They tell you say my name na SIM card. Oh, sorry. <laughs> I don't know say that The charge card. <laughs> eh? How far now? You got to do like uh, this thing. And ah, that is that's why you are now boiling like a kettle. Wetin be all this one now? Ah. See, they tell you say as you see me so, I come here come play. I been at the hundred naira voucher where you won't buy, Now they bring all these insults no be your fault na i no blame you no be your fault. oyasimbi come come come give me the recharge card oh. no vex oh. i don't like am oh. o no follow me talk that kind thing i don't like. no i just just give me recharge card i just yeah, see first. Take. what is it i talk am that's why you are talking like this you don't see me finish me hundred naira Attach tachere recharge card that's why they talk like this now. you don't know say i be big boy now. Eh? who dash monkey banana. who dash me banana forget see me. The guy who dash me banana, they give me banana everywhere. See that bro, so that sense. Now they give me the banana. You just buy land for banana island. You know they understand. Ah! See you, you did there, they do this. Now big boy, you now today be in bed day. The guy they ball. I see they play ball, now he they ball for club. <laughs> he get car, he get house, he get, nothing we no ghetto. My give me, friend, give my me one thousand naira want oh, Jare. <laughs> Now he go pay. <laughs> eh? na why for tell me since na wey na correct guy o no be ah, say dis ah. thing o you for talk am since na na one thousand level i dey na i'm a big boy abeg ah, you no sit down. Eh, Hello Jude, are you? Ah, yes sir. Ah, ah. I'm shower sir. Have you eaten? Ah, I've eaten yesterday with uh, credit, so if I can see something that we... Uh, eh, okay. Boss! Okay, okay, okay. Uh, let me find you something for... Uh, for snacks and pantries. Uh, ah, thank you sir. Okay. Uh, so, open the gate for me. I want to go and check my property in Lekki, in Banana Island. Uh, that's right. The gate? Uh, open the gate for me. Uh, yes, sir. The gate. Uh, I was trying to open it this morning, but it's, it's bad. So I. So try it no? again now. Try it again. You try it again. Uh, yes, sir. Uh, the the mechanic that used to repair this car, and the person that sold it to you. You, you, understand? Okay, uh, eh, I will sack you. Do you want me to sack him? Open gate for me, Daddy. I will sack you. Ah, uh, no sack me, sir. Don't sack me, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ah, I should open the gate. Hello, my dear. Bonnie. How are you? Hey, eh, can, can I drop you on the way? Ah, no, thank you, sir. I still have some deliveries to make around. Ah, come on. Ah, I got a fine woman like you be doing that kind of work. Would you like to work in a bank? Yes, sir. Eh, eh, ah, have you eaten? Just ah, very small things in it. Ah, okay. do you like perfume? <laughs> yes, sir, I do. Ah, enter the motto. <laughs> Oje, oh, enter the motto. Uh-uh. They are taking you to the bank. I get a job there. I am the personal. All right, sir. Uh, read your nurse like this, sir. I'm going to put this guy from on the and kill him, kill him, kill him, say. Oh, hey, my dear. Uh, I don't know. how we do it. Yes, sir. Are you okay? Is everything okay? And then you go to your beautiful, go to your position of sorry, sorry. <laughs> it's usually like this. That's how I program the car. Sometimes you're supposed to go front, you come back and ah, no, uh, no, don't worry. Have you heard eh, Oga? that? Me, I call the, let me call the mechanic. No. Hey, eh, so we should leave mechanic. See, Oga, Oga, see, maybe we should push it. Let's push it in. Uh -uh. Let's push it inside. Dude, I'll sack you. I'll sack you, dude. See, do you need help? If it's a sack, if it's a sack, eh, sack me. Listen, do you need help? Do you need help? Hey, Bros, eh, please, we need help. Eh? eh, please help us push this car push inside. Push eh, it? Excuse me, Angela. please calm down, I beg. I beg. Eh, hey, come. I beg. Eh. Dude. I beg. So you want to drive me out of my property, Abi? Please come. Simba, I should help you. Please come, come, come, come down, please. You, you, uh, please help I, will us. Sack, I will sack you. Please, please, please sack I will sack you. Ah. You want to drive me from my property, Abi? Ajala. Bros, Abi, please help us. Abeni. Ajala. Kí ló ń wọ mí? I no dey I no dey do this thing. Ah ah. Bros abeg please help us. Abẹ́ni. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. I hear pim. Where's this guy now? How many hours, how many years they take by smoke? Those carry everybody for And let's see there. Move! Move! Uh, try it. Nice one, nice one. I dey go. Work dey go steady, I see how so. You know what you go do, eh? You go rest more, eh? Okay. Set best more, make Lala take over. Oh, yeah. You know? Oh, yeah. Or oh, you see that fresh fish wey dey there, ba? Okay, that one. That one. Carry am, tie am inside my chamber. This other one, tie am for reserve. Oh, yeah. That prawn, go tie am up when I ready for am. Oh, yeah, move. You go talk. Move, move, move. Move. Comot there before I open my eye if I come up. Where are those girls? Where do you know? This is a person they follow now, please. Now where? so. Now don't get belay. Wait. Seems you people don't even know what's going on here. Sir, me, I'll get belay. I'll, I'll, I'll be pregnant, sir. I'll be pregnant. You, you know, you know I have customers, paying clients. Conceive now, let give me what I want and then I'll let you people. Oh wait, wait. Have you not used pills. Eh, eh, sir, sir, I, what has expired? I'm using. I wait, know. wait, wait, wait, wait. You dey use pills? Na you come dey make my boys the waste energy up and down. That's expired. I know what to do. I will get Hungry. pregnant. Hungry? I better go waste am. Go waste am. Go waste am. <laughs> and you? Huh? Where is it? they adopt you now? Lekki, Lekki, sir. I ah, Lekki, you don't deal with us now for some weeks. I never get belle. <laughs> Say, may I just advise you. Conceive, give us what we want so that we can release you. Have customers, paying customers waiting. Do you know what? In fact, I'm going to give you four weeks. If in four weeks you don't swell up, we're going to take that you back to Lekki and sir. they will fish your body out of water. Don't Kill me. I'll get pregnant. Swallow. Please don't kill me, sir. You will get Please what? Don't kill me. You will get get out of Please before I kill my get out. Get the hell out of my gender before before I will go and start walking. Nonsense. Honor those. Yes. I will be waiting for you. Ah! tell my uncle now. Ah. now, Hey, eh, boss, don't worry. Eh? They will find the ah. car. Shut up! Are you alright? Ọ̀sán oh, ṣe ọ̀ya wèrè àbí wèrè ló yà. So the car is more important than uh, than my nephew. Eh? Ah, ah, I wonder why they didn't even kidnap you together with them. Ọ̀rọ̀ Uh, uh, sorry sir, it's, it's anger and annoyance ẹ́ eh? ah olúwa o ah ah ah ẹ́ ah, eh? ah, eh. ah. Gentlemen, the police already have the details, okay? So we just have to wait for them to arrive. Alright? Olúwa Olúwa Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn wa àwa kò yẹ ṣaláìní ó mú wa dùbúlẹ̀ inú pápá ọkọ̀ tútù ojú ọkọ̀ wa lára. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Amen. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Dálẹ̀ ẹsẹ̀ wa jì wá gẹ́gẹ́ bí a ti dálẹ̀ ẹsẹ̀ tí a wọ́n náà. Ṣùgbọ́n ní ìlànà bí kàlóbì ìṣẹ́ tí àwọn yóò sì fún náà wasalamu ala musalina alhamdulilayi rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. bàbá àjàrà ṣé kò sí nǹkan bíi kí ló wá dé tẹ wá ń wò báyìí kò sí nǹkan kan tó máa ṣàjàlá kò ń ṣọmọdé kò ń ṣọmọdé láyé tó máa dé pé àwọn máa wákà tó bá ti máa padà délé ṣe ń gbọ́ mi ẹ sọ̀rọ̀ àbí kẹ wá wọlé kẹ wá lọ rẹjú díẹ̀ ẹ má kéè ló wá ń tẹkún sìn èmi ò fẹ́ gbogbo eléyìí o. ọ̀lẹ́fẹ̀ wọn lọ́mọ ọmọ ẹni kú yájọ ọmọ ẹni nù lọ sí nǹkan kan tó ṣàjàlá àlàáfíà làjàlá wà ọlọ́run bá sì wà pẹ̀lú ẹ̀ lọ́hùn ẹ yé ṣe báyìí ṣèbọ́kùnrin nìyí èmi ló yẹ kí n máa ṣe nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí. gbàgbọ́ wa ti ń kọ́. ẹ wá lẹ́rù ọwọ́ yín ṣé ẹ lọ èkó ni. fèmílà fèmílà. kódà ẹ má bínú wà lọ́rẹ̀ jù mo rẹ̀ jù. tí wàá máa fìdí láàárọ̀ ẹ bọ́ sọ́nà. orun òkun mi. orun òkun yìí ẹ máa wà lórí ọ̀rọ̀ títí ilẹ̀ máa fi mọ́ ẹ bàbá àjàlá. ilẹ̀ ò ní pẹ́ mọ́. ilẹ̀ ò ní pẹ́ mọ́ lẹ́sìn wago tóun ilẹ̀ ti mọ́ tóun bàbá àjàlá ẹ wá wọlé kẹwà lọ́rọ̀ ìjú díẹ̀ ṣe é gbọ́ mi ẹ bá pò yín wa. ìmílẹ̀. a ní ẹgbẹ́ wa máa gbà lọ́wọ́ yín o. nínú mo gbàgbọ́. ẹ bá ń gbà yín ẹ má sọ mí lẹ́nu ẹ̀ ṣáà lè bọ́ sọ́nà lóru báyìí ẹ gbápò yẹn wá. ilé bá mú mú mọ́. ó dẹ̀ má bínú ẹ gbé wá ẹ wá wọlé kẹ wá lọ sùn bàámi ẹ wá yẹn wá lọ sùn. odidi ọmọ odidi ọmọ odidi ọmọ. mo mọ̀ pé odidi ọmọ ni kò sí nǹkan kan tó máa ṣe àjàlá òkèrè inú ayé ẹ máa bọ̀ àní ṣòfò ọmọ èmi náà ṣe ọmọ tèmi náà ní àníjọ ṣòfò ọmọ ẹni ìṣù ẹ lọ rẹjú díẹ̀ tó bá di láàárọ̀ àbí àkúkú jọ máa lọ ṣé ẹ gbọ́ mi. <coughs> you know getting you and those girls has been a blessing most especially that that village girl that came to look for you she already has what we want no harm is gonna come to her she's pregnant. <laughs> You didn't know? You didn't know? I bet you have never heard about protection. <laughs> Mr. Sharpshooter. Maybe we should even make you our ambassador. I'm sure you can deliver better than some of those boys. But you don't look sharp, you don't look sharp, you don't look sharp. Can't be selling dumb babies to our clients. I can assure you no harm is gonna come to her. We will just uh, harvest her, uh, release her in about nine months' time. It's not a problem. It's not a problem. But meanwhile, as we have discussed. Hello? Lubara? Yeah. Get the boys. We'll have a job tomorrow. Tomorrow morning. Like I move that side into the shape, but I'll waste your leg, eh? Move! Bobs, wait. I beg, I beg, I beg, I beg. Eh? They hear me. No come back here. They run go police station. no be those police wey dey junction say those be the part of the operations o oh. dey run go straight go irt for ikeja. Eh, sorry to ask you uh, brother uh, why are you trying to help me. oh but i not tire for this business eh? na dis business eh, my sister and my girlfriend they be victim o oh. dey be say make i waste you. Ah, Oh, but they run dey go now, before i change my mind eh they run dey go Is Is it? it, brother? where they go now? you want me to see you there dey run past there they go follow here dey run that's why even they shake omo for atema i go blow your leg. ẹ ṣeun o ẹ ṣeun o ẹ ṣeun o. rubbish. Sir, yes, sir. Yeah, I'm on it, sir. All right, I have all the details, sir. Right away, sir. Yes, sir. Okay, sir. Command. Command. Over. Be on a lookout. Any black Camry. Any black Camry. I repeat. Now. Over. Sit down there, my friend. Please, sir. Please, sir. Yes, sir. These are the fake car officers that have been operating on the highway, and stealing people of their money, sir. Oh, now tell me this. Yes, sir. Really? So now, Una, be the fake car, Abi, where they constitute nuisance for everywhere. Sorry, sir. All over, Abi, they collect money for people are innocent citizens. devil walk. Is the devil. Will you shut up there? Devil, devil, yeah. Talk, he says the devil walk. So instead of you to look for something better for yourself, now to they go, they impersonate, eh? Don't worry. Sir, we also have one more person here, sir, that has an information for us, sir. Uh, let me see, let me see, let me You, both of you? No, there is no need to beg. But I, I will send them to get the... Uh, so who is he? Yeah? Sir, this gentleman here has an information for us, sir. Really? What information do you have for us? It's uh, somebody that uh, say I should come here this morning. Mm -hmm. Come and give you people information about uh, some very bad people. Mm. Uh, so they they kidnapped me and my girlfriend and one other woman. Mm. They mm-hmm. now take us inside one place like that, where they keep plenty plenty women that they are using to do baby making factory. Uh, when? Yeah, it, was yesterday, Lisa. It, as in, uh, as we in front of our house. Yeah. They use our own car, go go go go, to carry us. Your car? Yes, our what, car. What brand is that? A Camry, black Camry car. Hey, eh, eh! hey! Yes. Black Camry car? Yes. That is the same car we're talking about. That should be this car. Look, um, now immediately go there, get those boys, fill the tank, and then. Let me please. Please. Ah, ah, ah, I'm ah, I'm ah, ah It's the people that show me Lagos àwọn wèrè they are the one that arrest me are they your officer. you know them. help me to beg you. ah ah ah ogun ti mẹ́ran. will you shut up there help you to beg who. you are fake. ah ah ẹ fẹ́ ẹ wo look ah. sir. go now get your men fill the tank of that helos. yes sir. Huh? go straight to the hideout and tell those people to take him to his house. Do you hear? Yes, sir. Do you understand? Yes sir. Oh yeah, get the work done. Yes sir. Don't let me deal with you. That's us go, please. Please, sir. Please, sir. Yeah, yeah, yeah. And you. You. you. Who is that? I am. Open the gate. I see left. Behind us. Yes. Yeah, for... Come on. Enter. Eh? Enter. Enter. Don't do it. Someone stand up there. Stand up. Stand up. Come on. Wait. Stand up. I can't stand up. Stand up. your hand now. They talk to you, they look. Put your hand now. Oh, police, your best man. your eye now for. They look me. My, my days you. Oh yeah. If you move, you don't go. Yeah, yeah, yeah. Oh, move it! jàre a o you just landed hello huh? Ah. hello fantastic ah. fantastic hello yeah, yeah, hello ah what's that hello the phone interesting your wife just came in you take this man and go and bring the woman from the airport. Yellow, take me. Sorry, who are you again? Ah, me. Eh, eh, arígbábuwó one and only Ajala father. oh, you are the father of that stupid boy from the village. Yes. <laughs> interesting, interesting. If you are the father, that means you are the father-in-law of our latest baby mama. Yes. <laughs> This is even getting better. yes, yes. Do you drive? Drive. Mm, Shut the fuck! You are stupid as that, you stupid boy. I will, if I hear another from you, I will waste you the same way I wasted that stupid boy. Eh? Hey, where's he? Etiba? Ah! alpha. Ah! Go, go, go. Take this man. Yellow. Out of here, go and bring the woman. Yellow. Yes. Sir, sir. Stand up. Sir. Get up. Sir. Get up. Go and bring Like this. Eh, sir? Oh, yeah, go. Open that door. Go! Okay. Go! You say make take them to toilet? Eh? Move. Move. Yes, sir. Go! Ah! Do you remember me? Borodi? yes, ma. Is everything okay? Uh, uh, yes, ma. Very well, ma. But you didn't introduce your accomplice. Uh, uh, uh, sorry, ma. His name is Evans. Uh, our new bodyguard. You know, with the increased rate of uh, kidnapping these days, we have to beef up our security. Oga just, uh, Oga just employed him now. Oh, that's good. But you didn't discuss it with me. Uh, uh, uh. Sorry, ma. No, no, not a problem. Take a Miss, we're almost with you. Okay. All right. You're welcome back, ma'am. Oh, thank you. Thank you very much. When you look at me, what do you see? Uh, I see, I see a young man who is frustrated and is trying to get back into society. Yes. <laughs> Correct and incorrect. You see, what you see is a frustrated young man that was failed from school and didn't have a choice but to create a path to survive. Do you follow? Why would you follow when you don't even remember your victims that you have dealt with over the years? The great almighty Dr. Kanife. You will not follow. When the only thing you know how to follow are other people's girlfriends. Huh. And if they drag the girl with you, you fail them. It's all coming back to you now, right? Yes, please, Do you even remember the girls afterwards? Almighty Dr. Candy You failed me because of a girl. A girl. Despite the fact that you had it all. She was the only thing I had. She was my world. But you had to have her. You had to have it all. Yeah. I lost her. And I lost myself. But you know, I had to man up and create a way for me to survive. Now I'm well connected. You see, doctor, this is your creation. But today, I'm going to make you see and realize what it feels like to lose. <laughs> Why just let us start? Boss. Yeah, yeah. We are going to bring them in. the great doctor, Dr. fair Almighty. Somebody please get her water. Huh? Get her something to drink. Please. No, I'm okay, I'm okay, thank you. please. Mother, how well do you know your husband? I, I love him. I love him. You said what? You do what? <laughs> I love love stories. <laughs> and I'm going to tell you what. You see, madam, once upon a time, there was a young struggling man. He loved a girl, a beautiful woman, too, a young girl that time. But there was this much older man who was much powerful. He snatched her from him. He made him go insane. She got pregnant. And he denied her. He denied her. And she died while trying to abort the child. I mean, why lose a life to save another? Please, please. That, that, that, that, that's a long time ago. Please, please, forgive my mistake, please. I was devastated. I had to make my way in this world so I could survive. So you see, madam, what do you think no. What do you think should happen to this man? please. Please! I said, look, that, that Those were my exact words several years back. You see, Dr. Canife, here's what's going to happen. Madam, I'm going to do to you the same he did to my woman ah, please, sir. no. But, but wait, wait, wait, wait. I'm going to make it easy on you. I will make sure she gets pregnant and doesn't abort no. it. I mean, why waste, why abort a child? I hate abortion. You see, I would have the child we give to a family that lacks and make some money in the process. No abortion, no unwanted child, and a family that needs a child gets one. So, madam, he took a womb from me. I demand a womb from you. So, madam, how would you like to be served? Oh, Should we do it here? No. Oh. please, go to your bedroom. Hello? Yes? Oh, you've secured the place. Good, good, good job, guys. Good job, guys. What about the hostages? You freed them. That's beautiful, beautiful. Okay, great job. Um, let me see, let me coordinate with other team. Okay, all right. Good job, guys. Good job. Call Ghana, call Ghana. Hello, sir. Yes, we just arrived the scene, yes. We're about to penetrate the premises. Yes, we will secure the entire environment. All right, sir. Please, please, please, mother. Oh, please, please, please. God, God. It's the worry. you like this sound, you can hear Just keep moving. Take the step one by one. Don't run. Move! Move, Mr. Man. Move. Keep moving. If you try to run, I shoot you. Keep moving, my friend. I say move. Alan. Keep moving. Move! Láti bẹ̀yẹn, mo dùn èmi ngbà wọn ló kú tí wọn ló kú mo dákú lọ́rọ̀ padà ni. ẹ wọ Abẹ́ní Abẹ́ní Abẹ́ní. Abẹ́ní. Ah, Benny